हेलो गाइस सो जैसे आप सभी को पता ही है पबजी मोबाइल का नया ज़ीरो पॉइंट ट्वेल्व का अपडेट आया है सो so, इस अपडेट में बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं जैसे रेड डॉट कस्टमाइजेशन और भी बहुत सारे सो so, उसके साथ नए ग्लिच आए हैं मतलब बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स आए हैं जो एमलेटर्स प्लेयर्स और मोबाइल प्लेयर्स सबको एक प्रॉब्लम दे रहे हैं सो so, उनमें से जो तीन सबसे बड़े ग्लिच हैं वो हैं एडीएस ग्लिच मतलब आप एम करते हो लेकिन गन आपका डिस्टॉर्ट हो जाता है रेडियस्टिक से नहीं होता वो वाला ग्लिच और ऑटो पिकअप ग्लिच मतलब आप एफ दबाते हो मेनली वो एमुलेटर्स वाले रहे हैं मतलब एमुलेटर प्लेयर्स कोड रहे मतलब आप जब कोई चीज़ उठाने के लिए एफ दबाते हो लेकिन ए आपका कैरेक्टर कुछ नहीं करता वो वाला ग्लिच और एक है कार वाला ग्लिच ए भी मेनली एमुलेटर प्लेयर्स और मोबाइल प्लेयर्स सबको हो रही है मतलब आप कार में एंटर करते हो लेकिन एग्ज़िट कर, mm, करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है सो so, फटाफट से हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे सो so, जो एडीएस वाला है वो हम बाद में सॉल्व करेंगे वो हम आखिर के लिए रख रहे हैं सो so, mm, अगर आपको मेनली वो वाला प्रॉब्लम है सो so, आखिर तक बने रहिए so, वीडियो के आखिर में आपको प्रॉमिस करता हूँ ये तीनों प्रॉब्लम के आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे सो so, सबसे पहले फटाफट से सेटिंग्स में जाइए फिर controls customise then reset so ऐसा करने के बाद आप एमलेटर्स का मतलब कंट्रोल्स में जाइए फिर उसको भी रीसेट कर दीजिए फिर सेव सो अब हम और आप एक ही पेज में हैं एक ही स्टेट में हैं सो so, जो मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा कीजिए कैंसिल बटन को ट्रैक कीजिए ये कैंसिल बटन है इसको ट्रैक करते हुए ड्रैग के ऊपर रखिए फिर एग्जिट बटन को ट्रैक करते हुए उसको भी ड्रैग के ऊपर रखिए फिर ओपन बटन को ड्रैग करके गेट इन बटन के ऊपर रखिए और एनिमी क्रेड ओपन बटन को भी ड्रैग के ऊपर रखिए सो ये तीनों बटन एक ही जगह पे होना चाहिए और ओपन और गेट इन बटन एक ही जगह पे होने चाहिए फिर ये हाथ वाला जो सिंबल है उसको ऐसे रखिए जो ये तीन बॉक्सेस हैं आपको दिख रहा है वन टू थ्री सो तीनों के ऐसे रखिए पहला वाला ड्राइव के ऊपर होना चाहिए और दूसरा वाला जो स्क्वायर है वो गेट इन्वर्टर के ऊपर होना चाहिए सो ऐसे करके रख दीजिए फिर सेव फिर हम चलते हैं एमुलेटर कंट्रोल के ऊपर एमुलेटर एमुलेटर कंट्रोल्स में जाइए सो एक नया नया की मैप बनाइए इसको नया की मैप बना बनाने के बाद एफ प्रेस कीजिए एफ उसके बाद दोबारा प्रेस कीजिए सो so, पहला वाला जो एप वाला बटन था वो डिलीट हो जाएगा सो so, उसके बाद नया बटन बनाइए जी का फिर वैसे ही नया बटन बनाइए एच का मतलब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मतलब यही तीनों जो बटन्स है एफ जी और एच इनका ही प्रॉब्लम है सो so, इनको हम ठीक करने के लिए हम हमें ऐसा करना पड़ेगा फिर इन तीनों को डिलीट कर दीजिए अगर आप डिलीट नहीं करेंगे उसको ऐसे यूज़ करना चाहेंगे तो अब नहीं कर पाएंगे वो पहले पहले जैसे बिहेव करेंगे मतलब मेनली काम नहीं करेंगे सो मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा कीजिए उनको क्रिएट करने के बाद डिलीट कर दीजिए फिर से फिर फिर से एमुलेटर कंट्रोल्स पर में एंटर कीजिए करने के बाद नया एक एफ का बटन बनाइए बनाने के बाद उसको ड्रैग के ऊपर रखिए फिर नया जी का बटन बनाइए जी को ओपन के ऊपर रखिए फिर एच का बटन बनाइए एच को इसके ऊपर रखिए सो हो गया फिर सेव कर दीजिए इसका भी सेव करके एग्जिट सो ये ठीक हो गया है सो टेस्ट करने के लिए चलिए ट्रेनिंग रूम में चलते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ वीडियो के आखिर में आपको सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे मैं इतना कॉन्फिडेंस है मुझे मैं ये सेटिंग्स खुद भी यूज़ कर रहा हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सो इसलिए चलते हैं देखिए मैं एक आ रहा हूँ पहला वाला उठाया जीते हुए तो स्नाइपर मैगजीन उठाया बैक पे फिर टेस्टिंग के लिए तो चलिए दूर चलते हैं काट लीजिए एक दवाने से एंटर देखिए सब काम कर रहे हैं पहले जैसे ही काम कर रहे हैं एक ग्रेनेड उठाए सो देखिए ऐसा करके आप कैंसिल भी कर सकते हैं कैंसिल भी कर सकते हैं मतलब एक चीज़ याद रखिए अगर लिस्ट खुला होगा तो आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे सो लिस्ट हमेशा लिस्ट को बंद कर दीजिएगा सो लिस्ट बंद करने के लिए पहले हमने एक शॉर्टकट बनाया है एच हमें ऐसे करना पड़ेगा पहले जो एप से होता था वो डायनामिक बटन था हमने उन उसको डिलीट कर दिया क्योंकि पहले वाला डायनामिक बटन ठीक से काम नहीं कर रहा था इसलिए हम मतलब रख के भी को, कोई फ़ायदा नहीं इसलिए हमने उनको उसको डिलीट कर दिया सो so, नया शॉर्टकट है एच एच से पिकअप करने के लिए लिस्ट ओपन होता है एफ से पहला वाला आइटम जी से दूसरा वाला आइटम ऐसा उठाता है फिर आप कैंसिल भी कर सकते हैं ऐसे एफ से गेट ड्राइव तो एग्जिट करने के लिए भी एफ गेटिंग होने के लिए जी फिर एफ से देख सकते हैं सब काम कर रहा है ठीक से और क्या प्रॉब्लम था पिकअप वाला सोल्यूशन हो गया हमारा कार का प्रॉब्लम भी हो गया सोल्यूशन हमें ऐसा ही यूज़ करना पड़ेगा जब तक ट्रेन सेंड वाले नया मतलब इसको ठीक नहीं करते तब तक हम डायनामिक बटन यूज़ नहीं कर सकते हमें ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा सो so, उसके बाद जो ए डी ग्लिच है उसको ठीक करते हैं चलिए सो so, तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ए डी ग्लिच आप देख सकते हैं मैं एम करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन एम नहीं हो रहा है गन ग्लिच हो गया है मतलब देखिए <laughs> अब तो मैं ज़मीन के अंदर चला गया तो मैं ज़मीन के अंदर चला गया मतलब बहुत ही मुश्किल हो रहा है सो so, इसको फिक्स करने के लिए बहुत ही इजी सोल्यूशन है ये बहुत मिलिट्री प्लेयर्स और मोबाइल प्लेयर्स सबको आ रही है मतलब एक एक बार नहीं दो बार नहीं मुझे आज पूरे दिन में बहुत बार हुआ है ये सो so, इसका एक टेम्पोरर फिक्स है मतलब ये आपको हमेशा के लिए फिक्स नहीं होगा मतलब जब तक टेंशन वाले कुछ ना करे तब तब हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा सो इसको फिक्स करने के लिए जो भी स्कोप है या फिर कुछ भी है उसको बैकपैक में रख दीजिए उसको बैकपैक में रखने के बाद फिर से उसको अपने गन में लगाइए ये बहुत ही मुश्किल कर रहा है मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मुझे मारना चाहता है अरे भाई चुप हो जा चुप हो जा अरे यार फिर बैकपैक खोलिए उसको स्कोप को गन में लगाइए फिर ये आपका ग्लिच ठीक हो जाएगा देख सकते हैं ये ठीक हो गया अरे यार तेरे को कोई चैन नहीं है क्या सो so, ये टेम्पोरी फिक्स है जब तक टेंशन कुछ ना करे तब तक हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा सो so, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको मदद की होगी कोई मतलब अगर आपको कोई भी फ़ायदा हुआ इससे आपको कोई भी मदद मिली हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे तो बाकी भी बाकियों को भी पता चले और अगर थैंक यू बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल में आपकी मदद से ये चैनल बड़ा होगा तो please subscribe thank you bye bye